Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение русского языка. А, вернее, начинаем его с изучения русского алфавита. И изучим мы ну, написание букв и произношение. Начнем мы с буквы А. Изучим письменный вариант можно писать красиво. А заглавное строчное А. Мы знаем уже. Так, следующее. Б. Вот, всем, кто будет изучать э, русский язык, я советую завести тетрадку 96 листов и там писать э, сначала алфавит, то есть как мы его будем изучать э, по порядку А, Б и так далее. Все 33 буквы. Вот. Следующая буква В. Это как мы писали раньше в школе. Это буквы прописные. Вот. И для себя, если у вас, я думаю, не как у всех нас не так много времени, вы можете не весь алфавит, а по несколько букв учить. Допустим, сегодня мы возьмем несколько букв алфавита, первые буквы, да, А, Б, В, Г, Д. Е. ее. Вот что у нас с вами получилось. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. И вот таким образом в тетрадку написать, но если это слишком сложно, можно, допустим, попробовать попроще что-нибудь. Можно писать вот так попроще. А, да. А, Б. ставим. То есть такие довольно-таки простые. Можно сказать, что ну не, не печатные буквы, но что-то так, что-то среднее. Вот Г можно написать. Так. Просто маленький. Похоже на печатное Г. Д, ну Д проще всего писать то есть, если вы будете писать печатную букву, да, вам придется тогда вот такую начертить конструкцию. D, да. D можно писать вот в таком варианте. Или иногда можно писать вот в таком варианте. Ну, это письменный вариант. Е писать совсем просто. Маленькое Е. Маленькую Е, конечно, проще писать вот так. Е. И Ё точно так же. Ну, е с двумя точками наверху. Иногда в некоторых а, местах, там в, газе, в газетах или в книгах, или где-нибудь эти точки не ставятся, то есть так подразумевается, что это. Но ну, в, книг, книгах по большинству ставится, но кое-где точки не ставятся. Просто кто знает русский язык, тот и так поймет, что это ем без этих точек двух. Вообще, в принципе, Нет, в книгах, конечно, ставятся. Вот, или может я что-нибудь... Вот таким образом вы берете тетрадочку и пишете. А можно совсем печатными буквами писать. Вот у нас идет третий вариант. Совсем легкий. Буква А. Б. Б. Б. Вставляю. D можно писать вот так. Маленькую D. Строчную. E печатная. И идем. Вот. Таким образом, в тетрадке, как вам будет угодно написать сложно, а, с более сложный вариант и попроще вариант есть, и есть совсем простой вариант. В зависимости от вашего а, выбора, чему хотите научиться – читать или может быть красиво писать для каких-то целей сейчас возможно вот ну и так всю строчку строчку пишите э, буква а проговаривая то есть пишите и проговаривайте а а а а потом следующую строчку б б б б б в, В, В, В. Но это для написания. В общем, у каждого, наверное, кто учил языки, свой способ есть. Для разговорного, возможно, это подойдут какие-то более простые там способы. Вроде песенок, когда запоминаешь, видишь картинку, запоминаешь букву и таким образом запоминаешь алфавит. Но я, когда учил языки, алфавиты, а, мне было легче алфавит выучить, если я просто писал все, все буквы подряд и писал их несколько десятков страниц а, буквы А, допустим. Вы пишете строчку, потом пишите букву Б, В, Г, Д, заполняете всю строчку, Е, Йо. Вот. Ну, на следующем уроке следующие буквы мы изучим. Вот. И можете писать ну, странички, если у вас не 96 листов тетрадка, допустим, а маленькая тетрадка какая-нибудь, небольшая тетрадка 96 листов, а маленькая тетрадка, да, или вообще там 46 листов, то есть вы можете написать строчку. Ну, страниц, страниц э, где-то 5 можете написать этих букв. Таким образом у вас уже не будет проблем с написанием. но лучше я вам советую, если вы хотите писать, да, то писать, конечно, вот более вот таким способом. То есть не совсем сложным таким, можно сказать, там, каллиграфическим, но конечно, на этом а здесь вот в этом а, рисунке здесь писать мышкой у меня не получается так а, как надо писать каллиграфическим почерком как пишут э, в арабском допустим языке там вот и а, таким способом писать тоже можно конечно но там вам будет а если нам вы будете писать какой-то документ, вам будет сложно заполнять. То есть сложно между буквами делать, буквы соединять, то есть в слоге. Если вы, допустим, напишите ба, слог ба, вам тогда надо будет писать отдельно. Вот так. Ба толпа. То есть это не очень удобно. А если вы пишете... Пишите уже по... Да, ну, даже вот так пишите просто. соединяйте Бам. Или пишите вот так. Бам. Честно говоря, сам я давненько не писал, поэтому... И вот отсюда вы ведете и соединяете ба. И дальше пишите что-нибудь. Вот, поэтому, да, также точно так же с буквой Г происходит. Например, если слог га, да, если мы пишем га, гараж, например, где машина стоит гараж. А если мы пишем таким образом, то мы пишем сразу нам раз. И очень удобно написать га. Ну и так далее. Га. Ра. Гора. Гараж. Гараж. И все это, в общем-то, относится и к другим буквам. Ба, га, ва, то есть ва, ва. Да, слог значит да. Слово «да» обозначает согласие в русском языке «да». А, спрашивает «поедешь домой?» а, Отвечаешь «да» или «нет». Допустим, так. Да, и также с этими всеми буквами можно слоги составить. А, где дед, например, человек очень пожилой, дедушка ласково говорится, но можно сказать дед. Старый человек седой. Взрослый дед. Так, обычное обращение дедушкам. дед. Это как? Абый. В татарском языке. Абый. Если я с дядей не перепутал, у меня Google татарский потихоньку я забываю, а Google, в Гугле нету татарского переводчика, русско-татарского. Ну, там есть узбекский, таджикский, вот это такое начало нашего урока. А я вам хочу показать показать нашу страничку с алфавитом. А вот где мы начинаем учить алфавит. Вот там а, кто татарский знает, то есть для кого татарский родной, киргизский, тут же есть и азербайджанский, по-моему, узбекский, есть таджикский, турецкий, корейский, но по-корейски, кстати, букву я не уверен, что именно так, но также есть и кто будет изучать в общем, кто э, узнает свой язык, тот поймет. А, здесь я написал буквы, да, а как они именно произносятся. Именно правильно произносятся. То есть произносятся не так. А, Б, В, Г, Д, Е, ё ж з и и краткое к л Ч. Ш. Ша. Ща. Твердый знак. Ы, Мягкий знак. Э. Ю. Я. Вот как правильно они произносятся. Это я тоже уже стал забывать, как неправильно произносится обычно что-то такое, когда вспоминаешь алфавит, то вспоминаешь быстро АБВ, ГДЕ, ЖЗИ, МНО, просты, КЦЧ, 6, еще мягкий стак, а, ЭЮ, Я. Как-то так вспоминаешь, а как они правильно по правилам русского языка произносятся, это потихоньку забываешь. И тут я подобрал, подобрал слова, ну как нас учили в детстве, А классическое это арбуз – в основном пошли у меня фрукты, арбуз, банан, виноград, груша. Вот это все можно посмотреть. Посмотреть арбуз. А, вот. Арбуз. А, арбуз. Там Б. Банан. Б. Банан. В. Виноград. Виноград. Виноград. А, Б, В. Виноград. Г. Груша. Груша. Г. Груша. Дерево. Д. Дерево. Дерево. И какие у нас еще с вами были? Е. Ель, по-моему, была. Ель. Ель все знают. Ель. И... Ё по-моему, там был Ёж. Ёж. Вот он, Ёж. Вот таким образом все бук буквы, которые мы сегодня проходили, мы их всех... Мы всех а, увидели, да? Какие? Так, где у нас они? Так, а где они у нас сами? Сейчас мы их найдем. А. Мы видели арбуз. Б. Банан. В. Виноград. Г. Груша. Д. Дерево. Е. Ель. Ё. Ёж. Все эти картинки видели мы. Ну вот на этих... Значит, сколько мы сегодня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь букв мы прошли сегодня. Ну, я думаю, на сегодня хватит. Вот, если что-то непонятно, можете задавать вопросы в комментариях. Вот, пока сообщество это по изучению русского языка пока только начинается, поэтому у нас э, народу мало, ну потом, возможно, когда будет много народу, можете задавать вопросы. То если кто присоединится, даже неважно, один, там два человека. Я все равно буду рад, буду отвечать. Вот, ну, всем спасибо за внимание. А, доброй ночи. До новых встреч. С вами была Северная школа. Так я ее назвал. Изучение русского языка. До свидания.